Saluton al cio, jen i dia via dio. Hodio mi volas diskuti novan temon. Ču esperanto vere celas esti internazia lingvo per la tuta mondo, au ču esperanto simple celas esti ludilo inter occidentului. Mi demandus ci tion, char lasta tempe mi adoptis ci ismon. responde al tio, multaj homoi laudis min, multaj homoi mal min, diris ke mi estes la diablo en carnegita, kai multai homoi simple faifas. Sa ci tio videoblogo ne temas pri ci ismo, ci temas pri tio, ču esperanto Esperanto volas esti lingvo por la tuta mondo, aŭ ĉu ĝi simple volas esti alia maniero por pushi occidentan pensadon al la restaĵo de la mondo. Do ekzemple, mi pushes gismon char mi opinias ke gestas la play justa maniero por paroli pri ciui homoi sen indiki tie sexon kai la mi gestas kai la orientai lingvo gestas la indigena lingvo ya la frico gestas la kelkai mesorientae linguae gestas, lau la linguae de la surdulae gestas. La plei justa maniero simple estas uzi unu pronomon per li, shi, cae gi. Sed lau europanae esperantistui, cae eble usonae esperantistui, tio estas ofenda, ciel vi povas meti min en la saman skatolon ciel ajon. Ciu vi neniam pensas ke eble tio simple estas via Europa pensado? Cae samtempe calcae esperantistui diris, nu, esperanto jam existas dum cent tritec jaroj cae jen ciel ni evolu evoluis. Nu, eble jen kiel Esperanto ne tiom furoras ekster Eŭropo. Do ekzemple en Azio jes estas Esperanto movado, ĝi sed la Esperanto movado tie ne estas tiom forta kompare al Eŭropo al al aliaj okcidentaj lingvoj. Eble tio fontas de la fakto ke Esperanto simple estas ege malfacila lingvo por orientuloj. Kaj mi ne didas tion por admoni esperantistojn. Mi simple didas tion ĉar ni kiel okcidentaj parolantoj de Esperanto devas memori ke ni ne estas la centro de la mondo. Kelkajn fojojn ni devas elstariĝi el nia skatolo kaj vidi la mondon de alia perspektivo mi memoras che quelcai foi mi discutas con esperantisto e oh, ni bezonas radicon por ci un nova concepto kai tiu esperantisto diras oh, ni uzu ci on char existas la angla franca kai hispana do gi internazia vorto nu tiu never estas internazia vorto tio simple signifas ke estas internacia lingvo vorto inter occidentuloj sed ĉu vi forgesas pri la lingvo en Barato ĉu vi forgesas pri la lingvo en Azio ĉu vi forgesas pri la indiĝenaj lingvo en Afriko se vi rigardas la tutan vortaron de Esperanto estas nur unu vorto kiu rekte fontas de azia lingvo kaj tio estas hashio. do tio estas freneza se vi vere pensas pri tio la problemo estas ke esperantisto i ciam diras nu se estas en ĉi tiuj eŭropaj lingvoj estas internacia internacia eble tio estas iel internacia afero sed vere ne estas internacia afero ĉar vi forgesos pri niaj samideanoj en Ĉinio en Azio generale en eĉ en partoj de la Mezoriento kaj Afriko kaj tiel plu do mi simple volas diri al esperantistoj unue pensu ĉi tiel et ne gravas en kiu parto de la mondo vi troviĝas simple memoru ke eble io io estas iom ofenda por vi eble io estas iom strange por vi sed tiam simple formetu via incredoin kai ek pensu de alia perspektivo por la plej parto de la mondo giismo estas tute normala afero por homo i de nasca parolas occidenta in linguin gestas fredenza afero kai alia afero mi mi celas iom post iom forigi sexismon de Esperanto. Jen kiel mi jam uzas ichon, la afikso. Jen kiel mi komencas uzi gismon, kai mi esperas, ke iom en la estontetso, uh, generale uh, la familiae vortoi esto solvita. Mi ne intensas fronti tio. Mi, mi, <laughs> mi esperas, ke iu alia solvos tiun problemon. Sed ofte mi vidas, ke la solvoi per tiu problemo de nove venas de Europa. Centra, centrisma pensado. Ili diras, oh, ni usu matron, ni usu um, citiun vorton, citiun vorton, kai ciui el vortoi recte fontas el la latina, au el la au el la angla kai tio plu char oni opinias o oh, tio esas la plei internazia. Kiel ne solvu du problemo in sam tempe? Se vi vola solvi tion, kiel ne prenu la in recte al alzia lingvo? Kai tiam kiam exteruloi de la esperanto movado diras, oh, esperanto, gi esas tuta Europa afero, ni povas clare diri, nu, fakte, jen la vorto por patrino, tio fontas el la Cina do vere ne estas nur Europa afero. Do mi multe plendas, kaj mi ne plendas por ke vi konvertiĝu al gismo, au io tia. Mi, mi fifas pri tio kion vi faras. Mi simple volas diskuti ĉi tion, mi volas ke vi mem pensu ne nur de via denaskula eh, denaska perspektivo, ne nur de via cultura perspektivo, sed komencu pensi de perspectivo de homo de circa al mondo. Tio estas longa <laughs> plendato. Pardonu min pro tio, char mi parolus cun quelcae amicoi in Africo, cae generale ili estas sen illusiegitai de la Esperanto movado pro la erop centrisma pensado.